siya ang nakulong, he did it for the integrity of all the policemen. Otherwise, lahat na lang ng mga pasaway ay sasabihin, I don't care, eh, eh, eh. That is my opinion, so respect it. Sabi niya, magulo ng Pilipinas, huwag na sana tayong dumagdag sa issue. Ipagdasal na lang natin ang mga nangyayari kaysa gumawa pa tayo ng ganitong bagay para mapansin. Natural, trinigal din yan yung dugo ko, di ba? Sabi ko, I am entitled to my own opinion, just like anybody else. So wag mo akong diktahan. It is my right to share it. I am doing this to educate. Hindi mangyayari ito kung walang nag-trigger. Kaya bago ka, i-block. Here's a reason why things happen. Tapos sabi ko, last year, I know naman po eh, nakakalungkot lang talaga. So sabi ko, at hindi rin ako magagalit sa'yo kung hindi mo ako pinapakialaman. Sino ang hindi nalulungkot? Mas gugustuhin mo bang makita ang mga pulis na tutuwa tunganga na lang pag sinabihan, I don't care, eh, eh, eh, eh? Pag may mga pasaway na katulad nila? For example, kung lumapit ako sa pulis dahil alam lumayas noon yung nag-decorate lately na kuya ko, at I don't care, eh, eh, eh, eh, then ang sinagot niya, I sa referring to my kuya, at ayaw lumabas ng bahay ko at hinayaan na lang ng mga pulis na ganun ang sinagot niya. Panagay mo ba'y may silbi pa sa akin ng mga pulis na yun kung pinakural nila yung pagiging siyungasyungalang na hindi umaksyon? So, ipinakita lang ng mga pulis na kahit ikukulang na niya, ikakakulang na niya. Okay? Balikan natin yung ang referring police policeman. So, ipinakita lang ng pulis na kahit ikakakulong na niya, biglang bigyan lang niya ng aral ang mga taong pasalay para matutong gumalang sa pulis para hindi na ulit mangyari ang ganitong klaseng krimen. So, mamili kayo. Mas gugustuhin niyo ba na every time na nagre-responde na ngayon ng mga pulisman, katuloy ng responde nila sa kapatid ko, sa away namin ng kapatid ko, na ayaw ng lumabas ng bahay dahil tinatawas namin siya after na binigyan ako ng death threat, libel, extortion ng pera. Hahayaan ko na lang ba na ako yung nandoon sa labas at pagalagala na lang ng parang aso dyan kung hindi nag-responde ang mga pulis? So, in every situation, always look at the other side of the story and see what went wrong para ikakapulutan ng aral. Focus on the target issue, bakit humantong sa barilan. And I don't care eh, eh, eh, eh kung anong nakaraan ng pulis. It could happen to me, to you, or anybody else. Kung walang magpo walang magre-react. Nagkataon lang na pulisyon. yun. Nagkataon lang na nagkaroon siya ng mga kaso in the past. But the past is not the issue here. It's about what exactly happened right that moment. Okay? So because you provoked me para matahimik, then I will do it. So ganun din ang ginawa ng pulis para mapatahimik mo lang yung makina. He had shut them up by means of killing them. O, diba? Lumuloy ko para matahimik din ito kasi ininsulto niya ako at pinubog din niya ako para makapagsalita against him. Then, I could easily block him. Well, same idea that that policeman could easily kill also para matatahimik na lang kung sino nag-insulto at nang provoke sa kanya. Ganun.